Bahagia Adik. Mampu lah, mampu anak-anak. Adik. Tak apa, Adik. gele meriye. Yang empat yang kena act please. Act please. Please. Act please. Act please. Act please. Act please. Tak lain luar dengan butat. Back ruling ha. Back ruling. Dah makan enak lagi ni. Happy, happy, happy. Vicky, Vicky. Mam, kau boleh nanti. Ekpris di, Ekpris. Ekpris, abang Ekpris, Yo, dari ni, abang Ek, abang Ekpris siap dan menunggu selamanya. 사람들이 프랭크 프랭크 Good. figa! Ya, apa dengan ada Irmo? Dan saja jatuh penyakit Irmo. Kata kawan, Pak Julian. Macam mereka mengamuk lagi ya. Ya, Pak Tiba. Bikin yang... Bikin yang... Kalau pergi beliau. Kau pergi. Kau pergi. Kau pergi. Kau pergi. Kau pergi.

motor, rumit ya. tu biasa motor, pelampung pelampung, meraba raba. Ya. Ini yang pertama. Ya. Cewek Pak E. Cewek. Tanan tanan aduh. Santai. Ye, ya. Kalau papa ni rapat papa jalan. Lagi antum cewek. Lagi ibu. Ye, eh, mal ni orang yang tak ibu wak. เด้ยเนี่ยมาเล่นปากมโนวเราห้องนี่ยาหนอยก็กิะโปแล้วยูรอยู่รอยังไงไอ้ีอยคือมันถึงยาวดที่สุดและแตกนั่นเด็กแกมันตดตามหนูว่าแตกเลยอันนี้เอาไปอันนี้พ่อพ่อขนาดนี้ผู้เลรอนปะอันนี้อย่าโดนโนรอนแล้วโนรอนบริสทาดิมันจะดีประมากายเนาะเหลืมปะฮะไอเด็กก็าทากับมุดรอนกันลงสมานก้าวยิ่งจะกวาดเรื่องโอ้ยหลีกออมาเด้กันเด็กฉันเด็ปีกกระชาจะแหวมันนำ Budak, pun budak budak budak. Alam galak habis kau kasar tu kan. Budak Ali pun gak. Ucang dia pula. Nak dari dia nak kabul ba dia kata awak. Alah. Pelaran ni bergaul dia. Kau balau. Minum pulau kau yang. Yang tu tiga minyak yang baru-baru. Ajak kenal dia buat ni. Apa yang aku beri pelajaran bawa dia. Oh, uh -huh.

Cafe. Paris. Wah, kan kan. <laughs> eh, kan, kau mah pulang. Kena kan. Anak betul betul nah. Ai kau pegah guru loh nak pernah mulai hati lagi yang mulai kena kena kena. Kena kena cop ni bini roh mana ya kau kau mah. Cop ni kau. Ya apa? Tu ibu orang dilang. Cek kan aja. Aduh iya kuah bong dilang ai. Kalau tu. Bidannya tak sakit lagi ku baga. Lihat, ni dia ketan Nanti lah kat YouTube. Padel. Ya. YouTube. <laughs>